Commander, der Eingang scheint verlassen zu sein. Okay, dann schleichen wir beide uns in die Barz und lecken die Sturmtruppen ab und ihr beide geht in das Zentrallager und stiehlt die Frachten. Jawohl, verstanden. Dann nehmen wir am besten den Lüftungsschacht da unten. Sir, ist es kann Lüftung in der Basis. Merkwürdig. Schicken Sie meinen Trupp los und schauen Sie nach, was du drüben los ist. Jawohl, Sir. So, Gentlemen, viel Spaß beim Wachdienst. Ich muss nur mein Shuttle nach Coruscant kriegen. Verstanden, Sir. Hä? Was, so, was war das? Hast du es auch gehört? Ja, was war denn das jetzt? Hallo. Ja, hallo. Was? Ah! Hände hoch, ihr Eindringlinge! Achtung, Sturmtruppen! Statusbericht? Ähm, ja, es ist nicht ganz zufriedenstellend, aber die Rebellen konnten wertvolle Frachten aus dem Zentrallager stehlen. Verdammt nochmal! Das kann ich nicht akzeptieren! Aber das ist genauso wie ihr sagt, also das können Sie uns auf jeden Fall glauben. Verfolgen Sie sie! Ja, aber das Problem bei der Sache ist, wir wissen nicht genau, wo die Rebellen gerade sind. Dann suchen Sie sie sofort, ihr bärmlicher Mischke! Ja, Entschuldigung, das war auch nicht beabsichtigt, Sir. Vielleicht sollten Sie sich ja nur ein bisschen mal entspannen. Ja, bitte bleiben Sie ruhig, wir können ja alles nur in Ruhe regeln, aber... Es gibt kein Aber. Dafür werden Sie alle bezahlen, ihr seid alle fertig. Aber Sir, wir tun doch schon, was wir können. Stopp! Also sofort auf damit. Dann sind wir gezwungen, die zu exekutieren, und zwar unverzüglich im Namen des Imperiums verhaften wir sie. Es reicht es mir! Stirb! Ah! Na los, ich möchte, dass diese Rebellen unverzüglich gefunden werden. Starten Sie die Abfangjäger. Jawohl, Sir. Sehr gut. Weitermachen, Soldat. Ja, ich würde aber sagen, bereitet mal Jäger vor, Leute. Los, los, los, Kollegen. Ihr müsst doch eine Rebellen einfangen. Colonel, ich hatte Befehl von Commander dass alle Jäger unverzüglich starten müssen. Okay, danke, Soldat. Startet alle Jäger. Wir werden sie im Luftkampf einfach aufreiben. Wir konnten ihre Meldung nicht mehr aufspüren. Sie sind verschwunden. Das sind keine erfreulichen Nachrichten. Machen Sie mal einen Shuttle bereit. Ich möchte Lord Vader berichten, was wir für einen inkompetenten imperialen Offizier hier an unserer Seite haben. Commander Pravis, Sir. Ja. Lord Vader verlangt, dass Sie sich unverzüglich bei ihm melden. Ich werde mit ihm in meinen privaten Gemächern reden. Vielen Dank. Ja, kein Problem, Sir. Hm, ja, okay. Ja. Meine Täuschung über Ihr Versagen kann kaum in Worte gefasst werden, Commander. Wie erklären Sie sich das? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich mir vorzuwerfen habe, Lord Vader. Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand, aber mein Vorgänger war eben halt nicht gerade schlau genug, um die Rebellen aufzuhalten, unsere Sachen zu stehlen. Sie haben außerdem die Pläne dieser Basis erobert. Das könnte zu einer Katastrophe führen. Aber ich verstehe bis jetzt immer noch nicht, warum ich jetzt hier vor Ihnen sprechen muss. Ersparen Sie sich das ganze Commander. Ich verlange von Ihnen, dass Sie sich nun nach Coruscant begeben und dort vor dem Imperialen Senat eine Stellungnahme abgeben. Das ist mein letztes Wort, Commander Travis. Oh, verdammt! Hm, mach mein Schiff startklar, ihr Idioten! Kontaktiere auf verschlüsselter Frequenz 2187. Ah, Previs, schön Sie wiederzusehen. Was haben Sie denn dieses Mal wieder verbrochen, dass Sie mich hier kontaktieren müssen? Eigentlich habe ich nur ein relativ kleines Anliegen. Und zwar könnten Sie mir doch bestimmt Zugang zu irgendeinem Rebellenallianz-Sympathisanten verschaffen. Natürlich könnte ich das. Allerdings auch nur, wenn der Betrag stimmt. Ja, natürlich bekommt ihr das Geld, was euch zusteht. Aber jetzt werde ich mich auch gleich direkt auf den Weg machen und dann sehen wir uns auf Coruscant. Dann hoffe ich auch, dass euch der Treibstoff nicht ausgeht. Schließlich müsst ihr mir noch mein Honorar für all dieses bezahlen. Sehr lustig. Mitkommen, Commander Travis. Jawohl, Omega. Commander Travis, Sir. Was machen Sie denn hier? Sie können doch nicht einfach hier auf das Gelände schleichen. Wissen Sie eigentlich, was hier passieren kann? Ich habe nicht gerade viel Zeit zum Erklären. Nehmen Sie das nächste Shuttle nach Tatooine nach Mos Eisley und begeben Sie sich in Jawas Palast. Unser Kontaktmann heißt Smile. Begeben Sie sich zu ihm und überbringen Sie ihm die Nachricht, was Sie genau benötigen. Er hat Kontakte zur Rebellenflotte, aber jetzt kann ich wirklich noch mehr erklären davon, verstehen Sie? Jawohl, das habe ich natürlich verstanden. Aber jetzt machen Sie bloß, dass Sie hier wegkommen, sonst werden Sie doch verdammt nochmal erwischt. Das wurde ich schon, Commander. Das Honorar können Sie mir nach Ihrer Reise bezahlen. Aber jetzt würde ich sagen, möge die Macht mit... Kassier schön bitte, kassier schön bitte, kassier schön bitte, kassier schön bitte, kassier schön bitte, kassier schön bitte, kassier schön bitte, kassier schön bitte. Ich denke, das sollte eigentlich kaum nötig sein. Oh, entschuldigen Sie bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Ich erbitte unverzüglich ein Shuttle nach Mos Eisley auf Tatooine. Ah, okay. Das nächste Shuttle nach Mos Eisley fliegt gleich auf Startrampe 94. Okay, danke für die Auskunft. Das werde ich jetzt auch direkt nehmen. Dann einen guten Flug. Vielen Dank. Passierschein bitte. Smice, Sir Smice, wo ist denn der? Ich sehe hier keinen Typen, der so aussieht wie er. Ah, Entschuldigung, sind Sie ein gewisser Smice? Wer will das wissen? Um genau zu sein, ich. Was möchten Sie eigentlich von mir? Etwas ganz Besonderes. Vertrauen Sie mir einfach. Wenn ich Ihnen vertrauen kann, beweisen Sie es. Hören Sie, Sie können mir glauben. Ich bin kein imperialer Offizier mehr, beziehungsweise ich will es nicht mehr sein. Es führt ja zu nichts, mit Ihnen zu diskutieren. Meine Rebellfreunde warten in der Wüste. Also wie ich gerade daraus hören kann, wissen Sie genau, wer ich bin und wer mich schickt. Und zwar Duro, der müsste Ihnen eigentlich noch bekannt vorkommen. Aber... Achtung, da ist etwas hinter Ihnen. Jetzt reicht es! Intruder! Jabba, du elender Wurm von Verbrechern. Du verdammter Wurz. Halt, stopp. Glückwunsch, dass wir sie nicht töten wollen, wie die Hutten. Kommen Sie mit. bin Admiral Rados von der Rebellenallianz. Flottenadmiral. Und wer sind Sie, wenn ich mal fragen darf? Ich bin Commander Pravis. Ah, okay, Commander Pravis. Ich habe gehört, Sie möchten sich uns anschließen. Aus welchem Grund, wenn ich mal bitte auch dazu noch nachfragen könnte? Ich bin aus einem ganz bestimmten Grund hier und zwar, ich möchte mit Ihrer Hilfe die Galaxis von der Tyrannei des Imperiums befreien. Aus einem ganz bestimmten Grund. Meine Familie wurde genommen vom Imperium und ich habe kaum etwas davon mitgekriegt. Ich wurde sozusagen programmiert dafür, für das Imperium zu arbeiten. Und sie können mir ganz, ganz von tiefstem Herzen darauf vertrauen, dass ich die Wahrheit sage. Wenn Sie die Wahrheit sagen, dann müssen wir jetzt umgehend handeln. Admiral, Sie können doch nicht so töricht und naiv sein, einem imperialen Commander zu vertrauen. Ich bin mir sehr wohl bewusst darüber. Allerdings, wenn er, wenn er die Wahrheit sagt, dann müssen wir handeln und zwar sofort und können nicht länger warten. Verstehen Sie es nicht? Wenn Sie auch nur erfahren, dass ich mich euch hier anschließe oder versuche mit euch zu kapitulieren oder zu verhandeln, werden Sie mich töten. Und ich weiß nicht, wie grausam es sein wird. Ich glaube, Lord Vader hat bereits gespürt, was bei mir im Kopf los ist. Aber Sie dürfen es nicht herausfinden. Bra ich brauche dringend Ihre Hilfe. Die gesamte Galaxis braucht es. Und ich denke, sie kämpfen für Freiheit der Galaxis, gegen die Belagerung des Imperiums und die Tyrannei des Imperators. Ich dachte, das ist immer ihre Ansicht auf die Galaxis oder auf die gesamte Geschichte von allem. Aber ich hoffe darauf, dass es so ist. Und wir müssen zusammenarbeiten. Es hilft nicht anders. Wir müssen es. Admiral Rados. Erlaubnis, Commander? Die benötige ich nicht. Ich hoffe, das Imperium wird eines Tages vernichtet sein. Oh, das ist so schön hier draußen. So was. Kann ich Ihnen weiterhelfen, Commander? Das wird nicht nötig sein. Ich stopp! Oh! Was ist hier los? Die Rebellen überrennen unsere imperialen Stellungen auf dem Planeten. reitet meinen Jäger vor. Sehr wohl, mein Lord. Es läuft nach folgender Strategie. Ich und die Spezialeinheit werden uns im Eingangsbereich aufhalten und die Sprengkörper an den Plasmaleitungen und Stromverbindungen platzieren. Wichtig ist, dass ihr alle Sturmtruppen auf dem Weg ausschaltet, um mit weniger Problemen kämpfen zu müssen. Da die meisten eher auf dem Schlachtfeld sind, werden wir weniger Probleme haben als gedacht. Seid ihr am zentralen Reaktorschacht angekommen, platziert alle Detonatoren und verlasst sofort die Basis. Wir treffen uns wieder hier. Alles verstanden? Gut, viel Glück. gesichert, Sir. Es wird Zeit, diesem Verräter ein Ende zu bereiten. Die Sprengkörper sind platziert, Sir. Sehr gut. Dann raus hier! ist es eine gute Frage, wie wir hier unauffällig herauskommen, ohne sofort erschossen zu werden. Dort, die Kisten. Nehmt eine und versteckt euch darin. Warum seid ihr euch so sicher, dass wir damit entkommen können? Ich möchte mal stark hoffen, dass diese Kisten in ein Shuttle gebracht werden, was uns zum Sternzerstörer führt. Meinen Sie echt, dass wir das riskieren sollten? Ist es nicht ein bisschen zu gefährlich? Wir riskieren es und jetzt los. Sturmtruppen kommen. Moment mal, das hört sich nicht so an. Er schießt ihn! Willkommen, Lord Vader. Wie ich sehe, haben Sie scheinbar kläglich versagt. Boah, gleich geht diese Hinrichtung los. Und wir müssen unsere Pause dafür opfern. Ja, das ist wohl wahr. Immer diese langweiligen Veranstaltungen. Da war mir die Akademie noch lieber. Ja, ist ja nun mal so. Aber psst. Also, sinnlose Kommentare sind hier wohl nicht gefordert. Könnten Sie vielleicht lieber Ihren Aufgaben nachkommen und nicht blöd herumreden, danke. Alle Systeme sind aufgeladen. Funktionfähigkeit und voll einsatzbereit. So, ich denke, jetzt sollte alles glatt laufen. Sagen Sie Gouverneur Tarkin, dass alles bereit ist. Mit Vergnügen. wo wir die Verräter und Deserteure des Imperiums für ein und allemal vernichten. Eure Hoheit, Imperator Perpet, hat dafür eine großartige Veranstaltung zum Laufen gebracht, um diesen Tag zu feiern. Also Augen auf, liebes Volk, auf die Exekution dieser Narren mit unserer neuen Schreckenswaffe. Captain, falls Sie mich hören, laden Sie sofort auf den Planeten. Ja, Sir. Ich werde Sie unverzüglich dort herausholen. Ah, vielen Dank, Rot 1. Kein Problem. Halten Sie sich auf jeden Fall von der rechten Fährte. Achtung, rechts von Ihnen. Boah, das nenne ich jetzt mal einen Glückstreffer. Das kann man wohl sagen. Hoffen wir, dass das Glück uns wohlgesonnen ist. Wir müssen die Blockade eigentlich gleich durchbrochen haben. Jawohl, ich gebe volle Energie. Achtung, da habt ihr welche im Nacken. Die gehören mir, die mache ich kaputt. Volltreffer. Das war mein Plan. Glückwunsch, Captain. Ich werde hier oben auf Sie warten. Jawohl, dann beginne ich jetzt mit der Landung. Achtung, auf 10 Uhr kommen noch mehrere. Flotte hat die Schlacht verloren. Es scheint, als gäbe es kein Entkommen mehr. Rebellen. Ihr werdet jetzt einer nach dem anderen exekutiert. Noch weitere letzte Worte? Nein. Anscheinend nicht. Sie können fortfahren. Mal ganz im Ernst, das könnt ihr doch nicht machen. Oh, da ehren Sie sich aber. Wir können es und bereiten Sie die Waffe vor. Feuern Sie, so wie Sie bereit sind. Eröffnen Sie das Feuer auf diese Rebellen, ihr Idioten. Ja, Sir. Achtung! Nein, Dreck! Los! Vorsicht! Los! Also das nenne ich wirklich Rettung in letzter Sekunde, im wahrsten Sinne des Wortes. Wärt ihr nicht da gewesen, dann wäre keiner von uns mehr am Leben und das Imperium hätte mal wieder gesiegt. Aber diesmal haben wir, finde ich, einen großen Schritt dazu beigetragen, das Imperium zum Fall zu bringen. schön zu hören. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Sehr wohl. Rufen Sie bitte Gruber Fett und ein paar weitere Kopfgeldjäger her. Sie sollen bitte einen Auftrag für mich ausführen. Haben Sie das verstanden? Sehr wohl, mein Lord. Leider, die Kopfgeldjäger, die ihr erbeten habt. Vielen Dank, Sie können dann Pause machen. Vielen Dank, mein Lord. Einen schönen guten Abend, meine Herren aus ferner Galaxis. Ich denke mal, Sie wissen, warum ich Sie hergegeben habe. Ich habe einen Auftrag für Sie, der sich beträchtlich verklonen würde. Ich suche einen imperialen Ex-Offizier, sein Name ist Commander Travis. Und ich verlange, dass Sie ihn leben finden die Rebellencrew die ihn begleitet, können sie ruhig vernichten. Aber er darf nicht vernichtet werden. Es hört sich ja alles richtig schön und gut an, Lord Vader. Allerdings hoffe ich, dass der Betrag stimmt. Ich möchte unter eine Million Credits keinen imperialen Ex-Offizier jagen. Verstehen Sie das? Ich habe lange schon eine Million Credits bar auf meinen Tisch. Da haben Sie absolut recht. Falls Sie allerdings kein Interesse daran haben, einen Auftrag so auszufüllen, wie ich Ihnen angeboten habe, können Sie die Festung umgehend verlassen. Wie Sie es wünschen, Lord Vader. Allerdings verlange ich dafür, dass ich jetzt hier extra den ganz weiten Weg hierher gekommen bin, verlange ich jetzt einen rechtlichen Betrag. Damit haben Sie Ihre Belohnung, Auch Ich habe mächtig Verbündete mit der Realsenat. Ihre Verbündeten können Ihnen jetzt auch nicht mehr helfen. Dann, ah! Sehr wohl entschuldigen Sie die kleine Unannehmlichkeit. Und zwar, ich denke, Sie haben es im Ernst Lage alle begriffen. Und ich denke, dass ich Sie es Ihnen nicht nochmal erklären muss. Also sind Sie bereit? Ich werde euch nicht enttäuschen. Wir werden den Auftrag zu Ihrer Zufriedenheit ausfüllen, Lord Vader. Sehr gut. Dann schreitet zur Tat.